Здравейте! Последните инициали от трета серия E46 на BMW остават 325, 328 и 330. Тук малко повече внимание ще обърнем на системата за задвижване на четирите колела, която се предлага при 325 и 330 инициалите, но преди това малко статистика. При BMW 325 двигателя е само един бензинов, 6-цилиндров, редови с мощност от 192 конски сили. Има от всички версии, като това е и най-мощният вариант на компакт версията. BMW 328 е също с един бензинов вариант, но по-старо поколение двигател и заради това се предлага до 2000-та година. Мощността е 193 конски сили, само една конска сила повече от 325, но естествено, поради по-голямата кубатура от 2793 кубически сантиметра, въртящият момент е 280 ньютон метра при 3500 оборота в минута, за 245 ньютон метра при същите обороти а, при БМВ 325. Но определено при възможност препоръчваме 325 пред 328. Остава БМВ 330, където имаме избор между два дизелови агрегата и един бензинов. Бензиновия мотор е и най-мощния и най-с голямата кубатура от мощност от 231 конски сили при почти 3000 кубически сантиметра обем и въртящ момент от 300 ньютон метра. Дизелите са естествено по-старо и по-ново поколение, като по-старото поколение е с мощност от 184 конски сили, а по-новото е 204 конски сили. При възможност препоръчваме, разбира се, по-новото поколение. И сега бързам да кажа за системата XD, където всички колела са движещи и се появява при E46. Е Много хора се притесняват от само задно задвижване, в някои ситуации той изисква по-сериозни шофьорски умения, а в зимни условия и непочистена пътна настилка и задно предаване, нещата стават по-сложни и естествено се питаме дали едно BMW 325 XI или 330 XI или 330 XD не е по-добре. Всъщност има значение, помага, но Лично моето мнение е да не прибързваме и добре да помислим. Тази система все още не е от така наречените интелигентни. Съотношението на предаване на мощността е 60% заден към 40% преден мост и това е твърдо. Така в някои зимни ситуации ефекта от задвижването на всички колела не е чак толкова голям, като при по-новата генерация на трета, на трета серия, която е с индекс E90, е където системата вече е X-Drive и има възможност за промяна на спонатото съотношение, в зависимост от съответните нужди, което спомага и в по-трудните моменти, и в пестенето на гориво. И все пак въпрос на вкус и лично мнение. Това беше и всичко от нас, това видео. И това е всичко и за серията E46 е с пожелания за безаварийна и до нови срещи.